Hallo und herzlich willkommen bei Fernweh. Bereits in der letzten Folge sind wir in Maulbal auf den Philippinen angekommen. Hier haben wir die faszinierende und wundervolle Unterwasserwelt zum ersten Mal erkundet. Maulbal ist bekannt für seine einzigartige Unterwasserwelt und sein absolut klares und traumhaftes Meer. Jetzt geht es weiter nach Oslo, wo uns die nächste große Herausforderung erwartet. Guten Morgen, hier ist in der Nähe von Oslo und wir werden jetzt gleich mit den Walhaien schwimmen. Wir ah, haben jetzt gerade das Briefing bekommen und jetzt geht's gleich los. sind jetzt wieder in Oslo, direkt am Morgen nach unserer ja, Walhai-Erfahrung. Also man muss sagen, es ist wirklich beeindruckend, schöne Erfahrung, wirklich, also ganz nah, also so weit nur weg, majestätische Tiere. Auch ist halt ziemlich touristisch, das ist halt ein Nachteil. Touristikabfertigung. Ja. Wir, wir, sind auch nicht so begeistert von so Sachen, wenn halt total viele Leute an einem Fleck in der Natur. Also es ist so immer so zweischneidiges Schwert, sagt man. Ja. Man hat halt so die Chance, so eine Erfahrung überhaupt zu machen. Und auf der anderen Seite war es halt wirklich voll. Obwohl wir bereits sehr früh am Morgen dort waren und in einem der ersten Boote ausliefen, war es bereits unangenehm voll und man spürte deutlich die riesige Touristenabfertigung. Nach uns wurde es noch schlimmer. Trotz der tollen Erfahrung verließen wir Oslob somit mit gemischten Gefühlen. Jetzt gehen wir weiter und machen die Kawasan wasserfälle Ja, <laughs> erstmal schön. Dann gehen wir zu den Wasserfällen. Ja, bis später. So, herrlich, ja. Jetzt geht's weiter Richtung Kawasan. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch bitte den Daumen nach oben. Vielen Dank, das bedeutet uns wirklich mehr, als ihr denkt. Um auch das nächste Mal wieder dabei zu sein und keine Folge zu verpassen, klickt einfach auf Abonnieren. Danke fürs Einschalten und eure Unterstützung. Bye. Bye.